à droite. câlin, Oh là. Oh. Droite. Demi-tour à droite. Oh là. Oh. Et. Arrière. Recule. Recule. Recule. Recule. Recule. Recule. Pas bouger. Arrière. Pas bouger. Arrière, arrière un pas, arrière. Alors là j'ai procédé, j'ai fait un égoblage pour enlever les pattes de l'arbre pour, le débardeur, que ça lui facilite la tâche, pour pas que ça fasse charrue dans le sol. Et ensuite, je vais faire une entaille directionnelle et je vais faire une coupe par moitié avec un coin pour pouvoir le mettre dans le couloir que vous voyez ici. Pour qu'ensuite, le débardeur va le sortir sur le chemin qui est là. là, euh, on va, avec ce cheval, débusquer le bois, c'est-à-dire euh, on va le, le, mettre en bordure de la piste que Jean-Baptiste euh, emprunte avec son porteur. pas peur du bruit, des machines hein Ah non, bah non, bah c'est un cheval qui travaille depuis 12 ans. Hein. Donc ça fait 12 ans qu'il va au bois. Euh, j'ai commencé avec mon père avec des tracteurs. Et puis j'ai vite arrêté parce que euh, je ne supporte pas le tracteur. Je trouve que c'est un engin euh, qui fait du bon travail, mais euh, qui défonce la nature. Que le cheval, lui, eh ben, ne défonce pas la nature. Avec les chevaux, on fait au moins 4-5 choses, hein. c'est-à-dire on fauche, on gère au bois, on fait de la vigne, on, Labour, euh, on fait du maraîchage, jardin, euh, voilà, bon, la vigne, on va dire, euh, en tant que prestataire, on a vu cette année 4 hectares et demi de vignes à Mamers qui ont repris goût à la vie parce que la vigne était en train de crever par le tassement du tracteur, pas par des engrais qui étaient nocifs. et là, on travaille en bio. Alors ce matin, nous sommes au château de Belmar euh, où euh, on commence à travailler sur la vigne. Alors là, euh, il y a plusieurs travaux. Hein. Le premier, c'est de former déjà la personne qui va continuer après ma venue donc, à travailler la vigne avec des chaux. Donc là, lui, il a une formation, si on veut bien, de vigneron simple et là, ils prennent l'option de mettre des chevaux pour faire du super euh, raisin et qui va donner du super vin. Bon, il n'y connaît absolument rien, il démarre à blanc, donc euh, il commence à bien approcher les chevaux, on va dire. Après, euh, il y a le travail du sol qui est complètement différent, avec des outils différents, on va dire minimum deux ans, voilà. Avec des coupures, hein, bien sûr, je viens trois semaines, par une semaine, euh, voilà. Hein. Il faut que tu t'apprennes à ce que rien ne fait. Tu prends ton cordeau et tu le mets là pour pas ni t'empêtrer, ni que le cheval marche sur le cordeau, euh, voilà. Hein. un lien direct parce que, et être très précis. Parce que si on fait faire des conneries au cheval, après, on se retrouve en difficulté et le cheval n'a plus confiance en vous. On va dire, c'est une méthode avec de la rigueur et de la précision. Arrière gauche. Arrière gauche. Tire sur tes Arrière Doucement, hein, doucement. Il est très sensible de la bouche, lui. Très, très sensible de la bouche. Oh Tu dis pas un petit pas, alors lui, il fait euh, beaucoup. Toi Quand tu veux qu'il bouge qu'un tout petit peu, tu lui dis petit pas. Il va faire qu'un pas. Euh, pas bouger, toi. Parce qu'après, ils comprennent. Hein. Tu veux aller où oh, oh. Donc là, lui, lui dit, droite n'importe. Hop, arrière, droite. Très très bien. U devant. Et c'est tout. Il a tout compris. Oh Il faut anticiper et donner l'ordre juste. Si si toi-même tu sais pas où tu vas, lui il sait tu sais pas. Il est, il est, c'est un vieux routard. Hein. suis allé aux États-Unis, hein, euh, il y avait 18 000 Amish, il n'y en avait pas deux, il y en hein, avait 18 000. Il y avait, avait j'ai vu 20 000, 30 000 chevaux là-bas. Euh, ils font 100 hectares ou 120 hectares euh, par ferme, rien qu'avec des chevaux. donc, on n'est pas des passéistes, je pense qu'on est des avant-gardistes. On, on essaye de travailler à la juste valeur. Les chevaux vont trois fois moins vite qu'un tracteur, mais ne s'accroche pas. Alors si tout était pris en compte, parce que le tracteur, il est quand même subventionné à 40 ou à 60 que nous, nous ne sommes pas subventionnés, et la pollution qui l'émet, euh, le tassement qu'il émet, euh, si tout était compté, je pense qu'on serait les moins chers. Mais ça, faut pas le dire, parce que les gens, euh, ça, ça leur ferait mal, parce que les gens ne veulent jamais dire qu'ils se sont trompés. Et je pense qu'ils se sont trompés et qu'un jour, on va reprendre le droit chemin. parti dans la forêt euh, pour ne plus rencontrer d'êtres humains. C'était une erreur, hein. euh, parce qu'il y en a partout des êtres humains. Hein. Allez, et devant, et marchez, yep, feel good, et, allez, feel good, et, allez, c'est très bien, et, feel good, allez. Bonjour Bonjour Attention, on va y aller Attends, attends Qu'est-ce qui s'est passé tout à l'heure, là, M. Ricard ben, C'est-à-dire que la charge était un peu lourde. Et euh, bon, j'ai surestimé, euh, on était obligé de mettre un troisième cheval, mais bon, ça s'est très très bien passé, sans souci, euh, voilà. Donc là, on hein. avait dépassé les 7 tonnes. Hein. mordu un peu plus. Il y avait un petit trou, et puis bon, on a, la, charge était un peu lourde quand même. Hein. On y va. Allez, 4 heures. Allez, Qui capteur Allez, Oh, oh, oh, oh, c'est bon. Oh, oh, oh Non, non, laisse Oh, oh. Alain, décolle pas la charge. Allez, venez, venez, Voilà. Non, non, c'est de la gale de boue. Ça s'appelle. Comme on a eu un hiver très, très humide, ben, ça leur fait des, champignons et c'est long à soigner. Hmm. La gale de boue. Ah, à, la fin, ça peut, ça peut euh, faire de l'infection, quoi. Euh, donc, faut quand même euh, la sécher, y nettoyer, voilà. Et ça, c'est de l'huile de cade. Et l'huile de cade, euh, c'est très très bon euh, pour euh, tout ce qui est blessure de la peau, ça, ça assèche, ça, ça assainit, on va dire, les plaies. L'huile de cade, ça, renforce le, la corne. Mm. C'est bon contre les sèmes, contre les frittements de, du sabot. C'est pas que pour faire joli la pluie a fait son travail, hein, ça les a lavés. Alors, mon grand-père, qui avait des mulets et un cheval ardennais comme lui, disait toujours « un coup de brosse est égal à deux mesures d'avoine hein. Parce que le cheval, il voit que vous prenez soin de lui et euh, vous vous l'inspectez en même temps. Si des fois il a des blessures, si euh, voilà, de le brosser, c'est un contact amical. Euh, et puis en même temps, c'est euh, de savoir si votre cheval, il a pu avoir une blessure, s'il a pu avoir une morsure, euh, parce qu'entre eux, au prix, voilà, hein. Donc c'est en même temps une inspection. Puis, euh, bon, ben, par exemple, on lui regarde dans le dos s'il a pas mal au dos, euh, si, euh, quand on fait ça, le cheval, il plie le dos, c'est qu'il a mal. Hein, par exemple, je sais pas celui-là, mais normalement, lui, il est plus sensible. Quand on fait comme ça, bon, ben là, il a pas mal au dos ce matin. On... Parce que, bon, il a déjà 16 ans, celui-ci, et c'est des chevaux qui ont beaucoup travaillé. Comme ça, on sait s'il si, a mal au dos, si... Euh, voilà. Hein. S'il a mal au dos, eh ben, on sait qu'il faut appeler l'ostéopathe. Hein. Voilà. Le, la chose, elle est claire. Et si euh, à la brosse, euh, il ne bouge pas, c'est qu'il a rien. Hein. Voilà. Et puis, on peut voir s'il a des tics, on peut voir s'il peut avoir une blessure voyez là, ça commence de, pondre sur les pattes ici. Hein? Donc ça, c'est les strongs. Les strongs commencent, les mouches, elles pondent sur les pattes. Le cheval, il, laisse il lèche la patte et il avale l'œuf des strongs et il s'infecte à l'intérieur. C'est pour ça qu'il faut leur donner de l'ail pour se vermifuger. Voilà. Il est plus ou moins moulu et on emmène pincé tous les jours dans la nourriture. Voilà. Tous les matins, ils ont leur petite pincée d'ail euh, qui euh, euh, les empêche de s'infecter de, des pontes, des strongs, des vers, des, tout ça. Voilà. Mm. Et deux fois par an, on leur fait un vermifuge complet pour être sûr qu'ils soient bien nettoyés. Ce Qui est bon pour le cheval, mais mauvais pour la nature, parce que euh, ce produit est quand même euh, un insecticide. Hein. Souvent, il y a une contrepartie. Hein. Alors ce matin, on va, faire quoi, M. Ricard Eh bien, on va euh, girobroyer les, prés, quoi. Un pré où il y a des chardons et tout ça, pour maintenir que la graine n'alle pas chez le voisin, hein, ce qui est, on va dire, la propreté des champs, euh, qu'on n'envoie pas de la mauvaise graine euh, par le vent chez le voisin. Voilà. Et puis que notre champ il soit propre. Hein. Parce que, vous savez, les chevaux, eux, ils font toujours leur crottin au même endroit. Et puis, euh, où le cheval il ne mange pas. Hein. Donc, si vous voulez, ça fait pousser donc de, de, de l'herbe qui n'est jamais pâturée. Alors, c'est pour ça que chaque année, on les fauche ou on les gère au bois pour euh, une maintenance de la propreté du champ. États-Unis, j'ai vu 6 mules. Arrière. Ah Six mules. Faut que poser la longe par terre. Dès que la longe elle est posée par terre, il doit savoir qu'il ne doit plus bouger. Faut lui apprendre ça. Que quand la longe est par terre, le cheval ne doit pas bouger. Et je me suis dit, je veux faire la même chose. Je veux que dès que la longe est par terre, le cheval ne bouge plus. Bouge. Bouge. Voilà. Ah non, parce que le travail du shot, ça doit être agréable. Hein. Tu me démarres le moteur, euh, Jean-Pierre à peu près, euh, on va dire, trois quarts d'heure pour atteler euh, deux chevaux. Euh, on va dire une demi-heure quand ça va vite, mais pour à peu près trois quarts d'heure. Voilà. Trois quarts d'heure et puis 20 minutes pour dételer. méthode italienne, euh, il y a deux possibilités. Vous croisez les guides devant ou derrière, comme vous voulez. Et moi, elles sont réglées pour croiser devant. Voilà, et on retient le cheval qui va vite et on attache à celui qui va doucement. Voilà, c'est bon. peine, à peine. Donc on peut voir là le matériel moderne euh, qui fait le même travail qu'un tracteur de 70 chevaux. Hein et euh, donc euh, un matériel qui vient des États-Unis, euh, donc un matériel amiche, hein, et qui est fait pour entretenir une ferme, on va dire, de 70 à 100 hectares, voilà. Aux États-Unis, les amiches avec quatre chevaux et puis ce matériel-là, ils arrivent à faire 100 hectares de terre. Et ici en France, bien sûr, il faut trois tracteurs, un pour chaque outil, parce que les gens ne veulent même plus changer euh, de tracteur euh, pour euh, mettre un autre outil. Hein. Voilà. Alors la différence, elle est là. Il y a des gens qui travaillent à 7-8 personnes dans une petite ferme de 100 hectares. Et ici en France, il y a une personne pour 500 hectares. Hein. Voilà la différence, pourquoi il y a tant de chômeurs. Allez, on boit un coup. On boit un coup, on donne un coup à vous. D'accord. Mais il ne tire pas fort, le hein. vieux. Non, mais ben, c'est à moitié un chameau, ça. C'est pour ça qu'il boit pas beaucoup. <laughs> petit coup. vois, il rigole, en plus. <laughs> ah oui, c'est le mental, hein, le mental, le mental. Ouais. Là, quand on arrive là, euh, c'est lui qui monte toute la charge. Hein. L'autre, le vieux, il suit derrière, tranquille. Hein il dit, ah ben tiens, je vais l'aider un petit peu, mais pas trop. Hein. Hein? Il a connaît la musique. Hein? Mm. Il a 13 ans. Ouais. Et l'autre, il en a 3. Et l'autre a 3 ans. Alors, il a la fougue euh, de la jeunesse, mais il va vite comprendre hein, aussi. Hein. C'est lui qui, monte la charge. Hein. Eh, il pédale. Ouais, il pédale, oui. Mm. À 18 ans, ils vont à la vigne ou au jardin, euh, voilà. Mais à 18 ans, ils vont plus au bois, c'est fini. Il lui reste 3 ans à faire, mais ça va. Il connaît bien bien son métier, euh, c'est un bon, un bon, on va dire, manager pour les jeunes. Euh, c'est vraiment, il, dresse le jeune là en deux jours, là, ça fait que deux jours qu'il est sur le porteur, le jeune là. Vraiment, il, il lui donne une grande confiance, euh, il le dresse comme il faut. Hein. Hmm. Ça, c'est toujours très très bien de mettre un vieux et un jeune. Hein. Surtout euh, sur un engin comme ça. Hein. Faut qu'il apprenne quand même le bruit, le mouvement de la grue, euh, les, branches, dans, marcher dans la forêt, dans les branches. Il y, a toute une va dire un apprentissage que le vieux le rassure. Hein. Et c'est la fin de la matinée Là, terminé. Terminé, terminé. Il a le droit au repos Ah bah oui. Hein. Le débardage, ce sont des efforts qui sont quand même assez violents, comme tu as vu. Hein, qui durent pas forcément longtemps, mais bon, euh, ça épuise le cheval hein, Ils ont forcément besoin de périodes de, repos comme nous, déjà bah, pour souffler, au moins pendant une heure. Et puis, et puis, et puis euh, pour s'alimenter aussi. Parce que là, euh, des chevaux qui bossent comme ça dur, il euh, faut forcément leur donner à manger le midi. Hein. Si on veut qu'ils aient, qu'ils aient, la pêche, il faut qu'ils aient des aliments qui soient alimentés, non pas en une seule fois dans la journée, mais plusieurs fois par jour. Il a quel âge lui Lui, il a 14 ans. книги. Viens vite, viens. Allez. Viens vite. Viens vite, vieux. Viens. Viens, mon vieux. Viens. Allez. Viens vite. Allez. Viens là, viens. Allez, viens, mon vieux. Viens. Viens vite. Allez, allez. Allez, viens boire un coup d'eau fraîche. Viens. Allez. Allez, viens, mon vieux, viens. Allez, viens. Viens, mon vieux, viens. Viens, allez, viens, vite, viens. Viens, mon vieux, viens. Viens, allez, viens vite, viens. Ah, ah tu viens voir dans le... Hein? Viens, mon vieux, viens. Allô. Hein? Comment ça va, mon vieux Viens doucement, doucement. Hein? Viens, mon vieux, viens. Oui. J'ai pas pris de pain, mais... Ah il s'appelle Eris, c'est le père à, tous les, les, chevaux de chez nous. Bon, il est, il est vieux et il est en retraite, voilà, depuis, 8 ans. 8 ans qu'il est en retraite, ouais. Mais ça, ça a été un très très bon choix un très très bon choix, là. Très bon cheval. Mm. Voilà, mais c'est des bêtes qui ont travaillé, hein, qui ont travaillé dur. Alors, euh, jusqu'à l'âge de, 18 ans, ils, ont travaillé dur. Euh, donc, euh, quand ils dépassent les 25 ans, c'est déjà beau. Hein. Mm. Ah, mais quand vous avez travaillé toute votre vie avec votre compagnon de travail, vous n'allez pas l'envoyer à la boucherie quand même. Hein. Le, le, truc, c'est quand même le le respect de votre compagnon de travail, hein, avant tout. Hein, ouais. Ben, heureusement que les gens vont un peu comme ça, parce que moi, je vais être en retraite, on va bientôt me mettre euh, à la bouchée aussi. Hein, <laughs> ou alors à faire des, des, engrais euh, biologiques. <laughs> non, non, non, il faut, il faut se rappeler les bons moments qu'on a passés ensemble, hein, Iris Hein on, a fait, on a fait le tour de la France ensemble. Et puis il il a fait euh, huit poulains exceptionnels, hein, dont Oliver, euh, Calin, champion d'Europe de débardage, euh, donc euh, comment Ursula, vice-championne de Belgique, ménage à la voix. Alors attention, hein, il a quand même des enfants, il a un palmarès d'enfants derrière lui. Euh, qui mérite qu'on le, chouchoute. Hein. Un jour, euh, on avait fait un pari, il est rentré dans un pub anglais et, j'ai pris un demi et lui, on lui a mis un demi dans un verre en plastique. Il a bu le, demi. Ouais, Ah oui, ah ça, on en a fait ensemble. Hein, mon vieux Hein Hein Bon allez on va te laisser... Euh, hein, maintenant que tu as bu un bon coup bien frais, manger un peu ta luzerne là. Ça fait plus de... de gâchis qu'autre chose. voilà en balade Oui, oui, ben... Ça, c'est des choses que vous faites euh, régulièrement Ah oui, oui, Déjà, euh, ça, un jeune cheval comme lui de 4 ans, là, euh, il faut qu'il voit la ville, il faut qu'il voit tout ça, parce que dans les champs, c'est quand même facile, il n'y a rien. Tandis que là, il faut qu'il voit les voitures, il faut qu'il voit les camions, les bus. si vous prenez un cheval qui n'a jamais vu un camion il vous croise un camion, vous prenez des risques en tout cas, merci de votre accueil, monsieur Ricard. C'était très sympa de voir tout ça. Et puis, on souhaite euh, au cheval lourd euh, de pouvoir euh, être beaucoup plus présent dans nos sociétés. Hein. On, le, voudrait bien. Hein. Ils sont tellement sympathiques, ces chevaux. Le cheval de travail, il nous accompagne dans nos loisirs, mais surtout pas à côté des frites et des haricots verts. <laughs>